پانچ کدل بن پانچو کدلوں میں کدل مین کدلس یہ پہ لکس دہ ساس دران مگر پہ گو بدقسمتی سری نگر سہلاب آو آپ نیوک ٹھوٹ اک پہ کور بند گورمنٹ وسائل رسک اپن یہ پہ بند پہ درم کردل اہل ڈرم کدل بنوک سب بنوک دہن تک کتنے خبر تیتر لچھ کن تیت تان گو ٹھیک تک سہ سب دہن دن دہن کن پندرہ دن تر اِس تک تمہ اوتر سر مومولی آب پہ تر نظر تھی ویسے کتنے لوگ سر ڈرم کدل آبن سب وات خودس ویسے واپس انتوس مرمت وائر اوس نفر جمع درا ارس مرمت کرو ویک درک ستھ لچھ روپیے سا دا اوتر ٹھیکہ كنسے ہاں مون اَتھ ٹھیکہٕ کِہیٖنۍ یہِ وورنہ چھِ ختم سورُے کٔدٕل أسۍ دِمو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ رٔٹِتھ کینٛہہ تُہۍ ؤنۍ سا یِمَن اَسہِ دِیِو سا یِتھ کٔنۍ ہُتٕچ بَنٲیِتھ گُلنار دا کٔدٕل اَسہِ دِیِو سا تِتھ پٲٹھۍ تُہۍ بَنٲیِتھ مگر یور چھُنہٕ کٕہٕنۍ یِوان اَسہِ نِش نہ چھِ ڈی جی سی صٲب یِوان نہ چھِ کٕہٕنۍ کانٛہہ یور چھُنہٕ كی یَتھ کُن چھُنہٕ کٕہٕنۍ سَنان تی و دکاندار حالات کی وکت محل لڈیز سانس سن سکول بچے امو گھوس ارونی ناگز ایس ناؤں یھنتہ مشکلات گاس نا کھن وسن اچھا كو مشكل گا نائیں یہ زبردست رشكت لكہ كھسان ليڈی كھسان وہ پیس زرے تر كو میٹر ہم كن نچن یور اش كہیں لیڈیز نایہِ کینٛہہ اَسہِ بچہ ہُمہِ کٔدلہٕ کہیں گژھُن اَسہِ چھِ ییٚمہِ کٔدلہٕ قلعہ گژھُن گھوم چھِ ویسے اَپور پی سبزی اَسہِ گژھُن سبزی اَسہِ چھِ پیمان پنٛژاہ رۄپیہِ آٹو وٲلِس أسۍ أسۍ چھِ چھِ یِمَن وَنان گورمٮ۪نٛٹَس گُزٲرِش کَران مہربٲنی اَسہِ کٔرۍتو یَتھ ولس زین دنانا گورمنٹس گزارش کر مہربانی اِس کرو کدلس کی بنائی ترمنٹ پڑی یتھ منتو کم مرمت کھینتو پورمٹ پٹ لہولت گھ this old pool of Baramula is very important for the economic development of the town. We are not having any source to move from one place to another place without this bridge. Therefore, we request the government to mm, mm, to establish this pool as soon as possible.